Ok Google. Hablar con Victoria la malagueña. Vale, aquí tienes la última versión de Victoria la malagueña. Hola David, no sabes lo que me alegra volver a verte. ¿De qué te apetece que hablemos hoy? ¿Dónde estás? Estoy muy contenta en Fitur con mis dos nuevos amigos de Murcia y Lanzarote. A los que deseo mucha suerte, pero un poquito menos que a mí. Agenda de ferias en febrero. Necesito saber el público al que va destinado. Todas las edades. Los eventos disponibles para ferias, exposiciones y museos destinado a todas las edades son ¿Qué tiempo hace en Málaga? Ahora en Málaga puedes encontrar nubes dispersas, una temperatura de 14 C con una presión de 1012 hectopascales y una humedad del 82%. El viento tiene una velocidad de 4,1 metros por segundo. Cámaras de Málaga. Dígame el número de distrito, 1 a 11. Bailén, Listado de cámaras. Museos. Te muestro mapa con museos centrado en tu posición. Ir al Museo Picasso. Gracias a Google Maps te ayudaré a llegar a Museo Picasso. Cuéntame algo de ti. Soy una soñadora a la que le gusta Málaga y cada día aprendo nuevas cosas de esta ciudad. ¿Te gusta ser mi amiga? Seré tu mejor amiga. Me siento triste. Espero que charlando conmigo te animes, te puedo contar cosas divertidas. Cuéntame cosas divertidas. Una mujer a su marido, eh cariño, dame el bebé. Espera a que llore, a que llore. ¿Por qué? Porque no lo encuentro. Hasta pronto. Adiós, ha sido un placer hablar contigo. Si te lo has pasado bien, ponme una evaluación positiva.